नहीं फिर भी सज नहीं फिर भी सज इतना मजबूत है जब अकीदा मेरा इतना मजबूत है जब अकीदा मेरा बंदगी में النبي